chakula sasa ikawa mezani siekewi, naekewa uvunguni, na uvunguni kwenyewe naekewa na, na mdogo wangu mpaka leo hivi, na alishaniambia si unategemea mpira, tutaona kama utacheza. Na kweli mpaka sasa hivi mimi mpira sichezi, na nikikutajia watu ambao nilicheza nao mpira mm, wewe unakataa. Sasa hivi wapo wanacheza mpira, na pale jeshini kuna tabia moja, na maana yani wale watoto wa jeshi wote ambao yani wamefanyiwa mipango. Yaani basi hizo stori hata kama wewe utaficha vipi lazima zitajulikana. Nimetoka kule mdogo mdogo kweli nakuja nakuja nakuja nilivyofika pale makaburini tu. Nikamkuta yule mama. Amelala pale makaburini na chupa lake la maji safi. Ah, mimi nikamwangalia vizuri. Huyu sio mama? Kajifunika. Lakini zile nguo zake ni nguo zile zile ambazo mi nazijua ikabidi mi nende nikamfunua kumfunua yeye ni siku nyingine tena nzuri kabisa ambayo tunakusogezea mikasa, matukio pamoja na habari, na niko na brother mwenye kisa kizito sana kuhusu maisha yake binafsi, kimeniacha mdomo wazi. Tunakwenda kushia na wewe ili uweze kujifunza mazuri tu ya bebe mabaya tunaambiwa tu ya bwage.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 na mimi ndo mtoto wa mwisho. Dar es Salaam nilikuwa naishi na mama angu. Nilivyozaliwa nilikuta mamangu na babangu walishatengana, kwa hiyo mimi nilikaa upande wa mama. Naanza darasa la kwanza mpaka namaliza la saba nipo kwa mama. Vimepita vitu vingi, sema baada ya kumaliza shule akili ya kuelewa ndo ilikuja. Nakumbuka nilivyomaliza shule, kwa kuwa nilikuwa sikai na babangu, japo alikuwa anakuja mara moja moja, maana babangu ni askari jeshi. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi Mwanza, alikuwa anakuja huku kozi, alikuwa akija kozi huku anakuja hapa kunisalimia. Kwa hivyo nilivyokuwa namjua babangu. Sikupata kukaa naye kwa muda mwingi kama mama. Mm. Kwa hiyo nilipomaliza darasa saba, baba akawa na hamu ya kukaa na mimi. Mm. Alishanisisitiza sana kwa bi mkubwa kwamba mimi niende, lakini haitoshi mimi sikuwa yani, sikuwa kabisa na wazo la kwenda kule, kwa sababu nilikuwepo, sijazoeana naye kama nilivyozoeana na mama yangu. Nilijua nikienda kukaa kule tu nitapata tabu, mm. bora niishi kwa mama, lakini alijitahidi alivyojitahidi mwaka mwaka baada ya mwaka mmoja kumaliza shule akanifuata yeye mwenyewe mm. ili nikapajiwe kwake mm. ndo akanipeleka huko Mwanza mm. mwaka elfu mbili na mbili mm. nilivyofika, kabla sijaondoka mm. waliongea kwanza na mama mm. mama pia akaja akaniuliza, bwana, babako anataka uende na wewe kwake Mwanza mm. upo tayari? Eh, Nikamwambia kwa vile ni baba yangu mimi nipo tayari kwenda. Kwa vile alikuja kozi hapo baada ya kumaliza kozi akaniambia nijiandae kesho kutwa tunaondoka. Kweli mimi nikajiandaa kesho kutwa ilipofika nikaondoka mpaka Mwanza. Nilipofika Mwanza ndo mara yangu ya kwanza Nakumbuka nilifika usiku, mm. kwa hiyo hata baadhi ya vitu vingi, yani mazingira ya mchana nilikuwa sijayaona yapo vipi. Mm. Kafika mpaka anapokaa pale, yeye alikuwa anakaa kambini, eh, kambi ya jeshi mm. alipokuwa anafanya kazi hapo hapo ndo alipokuwa anakaa hapo hapo. Nilipofika kule kule kulikuwa kuna mama yangu mwingine na wadogo zangu watatu Asubuhi ilipofika pale nilielekezwa vizuri, nikajua ndugu zangu, maana hata ndugu zangu ilikuwa ndo mara ya kwanza ni kuwajua, mm. sijawahi kuwaona. Nikaelekezwa pale wadogo, na huyu ndo mama yako, japo mama yangu huyo niliwahi kumwona. Kuna kipindi baba alikuja kozi, lakini alipangiwa Mbagala Kizuiani. Mpagala na Kizuyani, Mpagala Kizuyani na Kijitonyama sio mbali. Kwa hiyo alikuwa anakuja hapa Jumamosi na Jumapili naenda. Kwa hiyo nilibahatika kumuona yule mama zamani. Yaani sielewi hata ukiniambia bwana huyu ni mama kwa kambo sielewi mama kwa kambo ndo nini. Kwa hiyo alivyokuwa ananielekeza kule Mwanza sikupata tabu sana kwa sababu nilianza nilishawahi kumuona. Sasa ilivyofika siku ya pili jinsi nilivyomwona yule mama kwa alivyonipokea niliona, yani nilihisi vile vile kama nilivyokuwa nahisi kabla sijaenda Mwanza. Nilijua kabisa huko nikienda kwa mama kambo nitapata mateso, na kweli nilipofika pale siku ya pili tu nikajua ni kwamba huku nilipokuja sio poa. Hapo hapo ndo nilipo nilipoona ni kwamba nilipojua ni maisha yapo vipi. Kwanza yule mama alikuwa ana mapenzi na mimi, japo mimi ni mtoto wa kwanza wa yule mzee. Wale wengine wote wamenifuata, lakini yule mama akuwa na mapenzi na mimi. Tumeishi mwaka wa kwanza, lakini katika mwaka wa kwanza ilikuwa ni maneno na kununa. Unajua ile mtu akikuuzi afu una kitu chochote cha kufanya wewe, inabidi unune tu, fikirie mambo yako ulipotoka, e, urudi. Lakini sasa kwa vile mimi nilifika kule umri kidogo ulikuwa umeenda, na nilikuwa najua ni njia za kutafuta hela, kwa sababu mimi nilikuwepo nacheza, fani yangu mimi ni mpira, ukitoa mambo mengine. Kwa hiyo nilipofika kule, baada ya kujichanganya kwa watu nikawa sipate shida sana ninapotoka nje na nyumbani. Yaani shida mimi napata nyumbani, lakini nikitoka nje na nyumbani pale shida kuna kuwa hamna na vitu vya pale nyumbani na kuwa na navisahau. Ninapokutana na wenzangu huku labda mazoezini, eh, nimeenda kwa rafiki yangu kupiga stori. Lakini mambo pale yalikuwa mengi yule mama mpaka ilifikia kituo sasa, yaani ikawa tena mimi nisinune. Kwa vile hapa nipo kwa babangu, mimi sinuna, inabidi na mimi ndo mtoto wa kwanza hapa, inabidi nijikaze niwe mkanganga kama baba mwenyewe alivyokuwa anasema, kwa sababu mateso nilikuwa nayapata kwa yule mama, nikimwambia baba, yani ye baba atakwambia tu achana naye. Baba bwana, mama leo kaninyima chakula, sijala, ananiambia achana naye. Isitoshe yake enda kazini labda akapangiwa zamu siku mbili, siku tatu. Hizo siku ambazo yeye anakuwa huko kambini, mimi huku ni shida, yaani swala la kula kunakuwa hamna wala kunywa hakuna, yaani wewe inabidi ni wewe tu mwenyewe ujue utafanya nini ili ule. hasa kwa vile pale si tulikuwa kambini na sio wote wenye roho mbaya, mimi nilikuwa najichanganya kwa watoto wengine ambao walikuwepo pale kambini. Katika swala la kula, mimi nilikuwepo na kula tu kwao nikijisikia kula naenda kwa rafiki yangu, hapa vipi kwenu, hapa fresh, na kula naondoka. yani maisha yangu ndo alikuwa hivyo mpaka baadaye kabisa nikampata shangazi yangu. yani huyo shangazi ni na baba ni kabila moja. Nikamwelezea matatizo yule mama, akaniambia si huyo tunamjua eh, mama, mama, mama fulani analo ya hivi. Eh, kwa hiyo wewe ishi naye tu, kwa sababu wewe upo pale kwa baba yako. Nikasema sawa. Mimi nikakaa mwaka wa kwanza umepita, mwaka wa pili umepita, na kipindi mimi natoka huku da, wakati mama ana, anakubaliana na, bim, na baba mimi niende Mwanza, tulikuwa tunaenda kule kwa nia ya mimi nikasome, kwa sababu huku nilishamaliza la saba, ndio yule kanichukua. Kwa hiyo elimu inayoendelea inabidi mimi nikaipate kule, mm. lakini kwenda nilipoenda kule ikawa tofauti elimu tena ile ikapuusiwa, kila nikigusia, bwana baba, vipi shule eh, antakupeleka ah, vipi shule, nitakupeleka sasa. Baada ya kuulizia ulizia kwa watu nini, kuwaelezea kama huyo shangazi yangu akaniambia, bwana huyo yako aweza akakupeleka shule kutokana na tabia ya mama yako, sijui sijui kama ataweza kukupeleka shule kutokana na tabia ya huyo mama yako. Mama yako ana roho mbaya, kwa hiyo sidhani kama yeye anaweza akakupeleka akubali wewe ukasome mtoto wa mama mwingine, sizani. Na kweli ndo ilivyokuwa, hakuna shule pale ya kuendelea wala kuna nini. Kipindi hicho huku majibu ya darasa saba yanatoka, mimi rafiki yangu alienda kuchukua majibu akaniambia bwana, upo wapi? Nikamwambia mimi nipo kwa baba Mwanza. Akaniambia bwana, jina lako huku limetoka second Benjamin Mkapa pale. Mm, eh, eh, nimefaulu. Kama vipi urudi? Mm. Eh, uende ukasome pale. Yeye alikuwa kaza, ka, kanani ukafaulu Azania. Mm. Nikamwambia poa, ngoja niongee na baba kama atakubali nini anipe nauli mimi nirudi. Mm. Baba kila nikimwambia swala la kurudi huko mm. alikuwa hataki, na nikimwambia basi anipeleke shule kule hataki. Tumekaa, imepita kama miaka mitatu. Mm. Ilivyopita miaka mitatu, akaniambia niende nikarudie darasa saba shule ya kule kule, mimi nikamgomea, nikamwambia mimi siwezi nikarudia darasa saba, huko nishapita na nimechaguliwa na nimekwambia kabisa unipe nauli nirudi nikasome, ulikataa. Basi mimi niendeleze tu kwenye shule za sekondari za huku, basi nitakupeleka hiyo, nitakupeleka ndio imekuwa nitakupeleka. Sasa kila muda unavyozidi kwenda pale kukaa, visa vina vinaongezeka kwa yule mama. Yaani yule mama alikuwa akiniona mimi nyumbani pale la ah, sijui roho yake inakuwaje. Mm. Nimeishi pale, nimevumilia, lakini imefika kipindi sasa kwenye swala la chakula mm. hapo, mi ndo nili uvumilivu ulinishinda. Mm. Eh, kwa hiyo mi hapo nikaamua mi mwenyewe ni, yani mi nikaamua tu mi mwenyewe hapa, lolote mi nafanya kitakachotokea ndo hivyo hivyo. Kweli nimeishi na yule mama mwaka wa tatu ule amna kununuliwa nguo za sikukuu, amna sijui nini, lakini ukiwaangalia wanawe ni fresh Kweli mimi nimejitahidi pale kukaa, nimekaa, lakini kila nikikaa namwambia baba anipe nauli nirudi kwa mama, huku mimi maisha yamenishinda. Baba akawa hataki, yule mama sasa akawa ananiletea, yani, visa vikawa vinazidi mm. chakula sasa ikawa mezani siekewi, naekewa uvunguni, na uvunguni kwenyewe naekewa na, na mdogo wangu, na mdogo wangu wenyewe si mwanawe yule mama, ni mtoto wa dada yake ambaye mama yake yule mtoto alifariki, kwa hiyo yule akaja kulelewa kule. Kwa hiyo huyo ndo akawa mwenzangu mimi. Ina maana ni chakula kikipikwa eh, yeye ndo achukue akifiche uvunguni, nikirudi tena ananisubiria njiani barabarani, kaka, chakula chako kipo uvunguni. Ah. Eh, ndo mi kwenda nafuta kweli chakula kile na sometime nilikuwa nakula, sometime nakuwa anakikuta tu naambia nimeshiba, nilishiba au nimejisahau. Kwa hiyo hivyo mimi mwenyewe ndo nilikuwa najua ni kile chakula na, nakula yani siri. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu uwezi ukafichiwa chakula uvunguni afu ukaja ukala ukalizika tu, japokuwa upo duniani, babako yupo, eh, mamako yupo, afu eti unakuta chakula kimefichwa ufunguni, wewe ndo uchukue ule. Sasa mambo yale mimi kwa, kwa kuwa sikuzoea na maisha ambayo nilikuwa naishi huku kwa mamangu mm. yani ilinishinda, maana nilikuwa siku nyingine nakula, siku nyingine sili mm. Eh, siku nyingine nakula, siku nyingine sili. Ilifika hatua nikamfuata huyo shangazi yangu akaniambia, hebu nenda kawashtakie wakubwa zake kule kambini mm. Nikaambia sawa, mi nikafanya hivyo, nikaenda nikakutana na mkubwa wake baba, nikamwelezea bwana mheshimiwa moja mbili tatu, mi nafanyaje? Kule wakawa wananiambia kwamba sawa, ombi lako limekuja, sisi tutasikiliza na tutaongea na babako, mambo yatabadilika. Sawa sawa, kweli baba akija kesho yake, mi ananiambia ulienda ofisini kule? nikaambia eh. Kwa sababu gani? Kwa swala hili moja mbili tatu. Mi nakuwaje nipo kwetu afu nanyanyasika? yani mimi ninachonyanyasika baba sawa, sipati mahitaji mengine yoyote, lakini mi kwenye swala la kula hapa ndo ninapochukia. Namuelezea hapo, yeye kashapewa mashtaka kule kazini, bwana wewe mwanao moja mbili tatu. Ah, basi achana nayo tu, mimi nitaongea na mamako, utakuwa unakula. Nikamwambia sawa. Anaongea kweli na mamangu. Siku ya kwanza mimi nawekewa chakula na kikuta pale, siku ya pili, ikifika siku ya tatu vile vile kama zamani. Sasa ikafika kipindi mimi nikachoka, nikaona pale si kwa baba yangu, mimi kupika najua na kufanya vitu vyote najua. Kwa hiyo mimi nikawa naingia mimi mwenyewe jikoni kupika. Kweli nilikuwa napika mimi mwenyewe, nikijisikia kula naenda na, nachukua chakula ndani na, napika na kula kile chakula sasa cha uvunguni, Mimi nikawa sikitaki, nikamwambia kabisa mdogo wangu ule, usiniwekee chakula, mimi nikisikia njaa nitakuja hapa ninapika hapa mimi nyumbani sawa sawa. Kweli mimi nikawa shughuli zangu ndo hizo, nikitoka nikienda kwenye mambo yangu, nikirudi nina njaa sijala, nachukua chakula napika eh, nakula. Sasa hiyo siku ambayo yule mama nikakorofishana naye mpaka kufikia kupigana, kanikuta nishanjika sufuria jikoni, nataka kupika. Yeye kaja akachukua yale maji nilokuwa nainjika mimi, kaenda kamwaga na, na jiko lenyewe kazima kamwagia maji. Hiyo siku mimi Ah, sikuvumilia. Tulipigana sana na yule mama, tulipigana. Yani hiyo ndo siku ya kwanza ambayo na yule mama mimi tunapigana, lakini siku nyingine tulikuwapo tunapeana maneno nini sijui nini na nini sijui nini na nini, matusi, si unajua mimi nilikuwa nikifanyiwa mambo kama hayo, nikienda kuripoti kule kambini, baba anaambiwa, afu baba akija pale, mbona atekelezi? Mimi nikawa bado tu namng'ang'ania baba, kama vipi, nipe nauli niondoke. Ananiambia wewe usiondoke. Basi nikakaa nikampata rafiki yangu mmoja wa nje, maana mimi nilikuwa na nakaa kambini, huyo rafiki yangu yupo nje. Nikampata huyo rafiki yangu nje ya kambi, nje ya kambi bwana. Eh, nikamwelezea matatizo yangu yote, akaniambia ina shida, wewe njoo unakaa nyumbani. Mimi nyumbani nakaa peke yangu eh, bi mkubwa na mzee wangu wapo kwenye nyumbao nyingine Kitangili, kwa hiyo wewe njoo ukae pale nyumbani, tutakuwa tunakaa. Nikaambia fresh. Basi mimi nikatoka pale nyumbani, sijamwaga hata mtu zaidi ya mdogo wangu mmoja wa kiume. Nikamwambia bwana, mimi nipo kwa doi, nakaa juu kule kwa doi, kwa hiyo msiponiona hapa nyumbani, mimi nipo kule, na wewe ndo nakwambia mdogo wangu, kwa kuwa tunalala chumba kimoja. Ah, sawa, haina shida blaza, mimi naelewa una, unatoka hapa nyumbani kwa mazingira gani, maana hata yule mdogo wangu wa kiume na mama yake, yani uwezi amini, yani picha ziendi kutokana na roho yake. Na mimi nimewakuta hivyo mpaka nakuja pale, naye mwenyewe alishai kuniambiaga bwana, huyo mama eh, tabia yake hivi moja mbili tatu. Kwa hiyo mimi nikajiepusha hivyo, nikaenda kwa rafiki yangu. Kwa hiyo rafiki yangu nimekaa mwaka na miezi kama saba, nakumbuka nilipokaa miezi kama saba nikapata timu ya kwenda kucheza Geita wakani, wakaja nyumbani pale wakaongea na mimi, nikaenda mpaka Geita, nikakaa kule mwaka mmoja Geita. Nimecheza cheza mpira huko bila kurudi pale nyumbani. Baada ya ule mwaka mmoja kuisha, nikarudi pale nyumbani. Kipindi nipo kule Geita, baba alikuwa ananipigia simu, wewe upo wapi? Wewe Mimi namwambia tu ah, nipo hapa hapa Mwanza. mm. Eh, basi Jumapili tuonane. Hatuonani. Eh, akinipigia simu vipi? Naambia bwana, mimi nimetoka nimeenda Igogo namwambia tu sehemu nyingine, lakini mimi kipindi hicho nipo zangu Geita. Baada ya mwaka mmoja sasa kule kuisha, mimi nikarudi pale nyumbani. Nilivorudi yule mama ikawa vile vile. Sasa akawa anaongea maneno yani mimi nimsikia akikaa sebleni ni anaongea. Asa umefuata nini? Si ungekaa ungebaki huko huko ulipokuwepo umekaa. E, sijui ni nani yani anataka anapoongea na mimi niongee. Sasa mimi kwa vile nilishamjua nikawa sipati na etabu. Mimi akishaongea vile tunaenda ofisini kwa mzee kule, naenda kulalamika. Yani ikafika kipindi sasa mpaka kule kwenye ofisini mimi wakaniambia, bwana we mtoto wa kiume, afu na yule baba yako kaa naye chini, muongee vizuri. Kaambia sawa. Sasa baba baba yangu mimi kila siku ya Mungu lazima alewe, kila siku ya Mungu lazima alewe na pale nyumbani, so kila siku ndo analala pale nyumbani, ana mke wake mwingine huko kijijini analala, analala. Kwa hiyo pale anaweza akapotea wiki mm. eh, zile wiki ambazo anakaa kule, yani afadhali yeye akiwepo pale, japo namwambia matatizo yangu hayatekelezi, lakini akishawepo pale kidogo, yani mimi nakuwa na mimi najiona mtu, kwa sababu mzee wangu si yupo mm. lakini akishaondoka basi. Sasa ikaenda baada ya mwaka ule mimi kurudi mm. nikabaki pale pale Mwanza, nakumbuka sijaenda tena Geita, nikawa na Kazi zangu mimi ni mpira hizi hizi. Rafiki zangu wamenipigia bwana, twenzetu huku kuna mechi Igombe, tunaenda tunacheza, mimi napata elfu thelathini, hamsini. Eh, bwana sengelema huku kuna game twenzetu naenda huko. yani maisha yangu ndo yakawa hivyo. Mwisho wa picha ikaja ikaenda nikapata mimi chumba kwa yule jamaa wangu nikatoka. Nilivyopata chumba nikaenda kukaa huko peke yangu. Baada ya kukaa huko sasa, baba alivyosikia kwamba huyu jamaa akapata chumba, ina maana ndo kajua mimi ndo nishaondoka. Hmm. Sasa baada ya pale akawa ananitafuta kwenye simu, nikawa sipatikani, akawa ananitafuta. Baada ya kunitafuta akanipata, maana nilikuwa sijapanga mbali sana. Sisi tulikuwa tunakanya Manolo, mimi nikapanga Pasiansi, sio mbali sana. Hmm. Kwa hiyo baada ya kutafuta tafuta viwanjani, alikuwa anajua akija kiwanjani atanipata. Baada ya kutafuta akaja kweli, nikaonana naye. Alipoonana naye tukakaa tukaongea, akaniambia Rajabu, rudi nyumbani kwani pale tatizo nini? Nikamwambia bwana baba, mimi pale kurudi siwezi, matatizo ya pale mimi nishakwambia moja mbili tatu na unayajua, kwa hiyo mimi siwezi nikarudi pale, mimi siwezani na mama. Eh, Amna, we rudi nyumbani, we pale umekuja kwangu eh, rudi nyumbani. Kweli pale tumeongea, yani tumeongea mpaka kanilainisha mpaka mimi nikakubali, nikampeleka mpaka nilipokuwa nakaa. Eh, baada ya kumpeleka pale nikamtambulisha kwa yule baba mwenye nyumba kwamba huyu mimi ndo baba yangu ya, ah, basi tumeshukuru kumuona. Ikaisha hivyo, yeye akaondoka na mimi nikabaki pale pale. Kesho yake akaja tena uwanjani, akaniambia vipi, mbona hujarudi? Nikamwambia mimi nitarudi eh, napanga pale vitu vangu, nikivitoa pale nitarudi. Ah, haina shida, hivyo vitu vyako mimi nitamwambia mdogo wako atakuja kuvi, kuvichukua, msaidiane mvipeleke. Nikamwambia sawa. Mimi sijafanya hivyo. Sasa nikapata mechi ya kwenda kucheza Sengerema. Baada ya kwenda huko sasa mimi nilivorudi nimeenda kule nimekaa kama siku tatu nilivorudi nika nafika pale tu kwenye kile chumba nikakuta vitu vangu vyote vimetolewa vimeenda nyumbani. Ah, Alihamisha? Alihamisha namuuliza yule mama mwenye nyumba anasema babako alikuja hapa na mwanao. Eh. Wamesema wewe urudi nyumbani sijui utasafiri kwa hiyo wamekuja kuchukua vitu vyao. kodi. kodi ilikuwa haijaisha. Hmm. Kodi ilikuwa bado kama miezi kama miezi miwili miezi miwili mitatu, kodi ilikuwa haijaisha. Sasa hela yako sijui tutafanyaje, mama mwenye nyumba akasema ah, basi mimi nasamehe wewe, kama kutakuwa na mtu mwingine atahitaji hiki chumba umpangishe pale. Mimi nikatoka hivyo, narudi nyumbani kweli navikuta vitu vyangu nyumbani, baba yupo kaenda kazini. Nikamsubiria pale, alivyorudi tukaongea, bwana vipi, vyombo mbona vimekuja huku? Ah, tumeona si tuvifate pale, maana yeye subiria subiria tu, hapa ndo kwenu eh, wewe kwani una wewe una matatizo gani? Hapa ndo kwenu. Nikamwambia ba basi sawa eh, kama umefanya hivyo sawa, mimi narudi. Kweli mimi nikarudi pale, nishakaa nje huko miaka miwili mimi mwenyewe na yule mama pale, kulupushani zile zilikuwepo hakuna, ina maana mimi sipo pale. yani nikienda pale labda nimeishia nje tu, nimeonana na mdogo wangu ule, vipi fresh, mimi huyo naondoka. Sasa nilivorudi pale nikapata timu moja ya jeshi pale pale, jeshi lile lile, lakini walikuwepo na timu yao huko kampeni. na maana wanakota afu wana kambi, kwa hiyo timu yao ilikuwepo huko kampeni. Bwana, si wewe tunasikia unacheza, unacheza mpira lakini hatujawahi kukuona, tunafanyaje? Kambea ah, mimi nipo nyi, kama mnataka kuniona nije tu kwenye timu yenu mnione tuelewane. Basi sawa, we njoo. Kweli mimi nikaenda kuniona pale wakakubali, bwana wewe utakuwa mchezaji wetu, tutakaa chini, tutaongea, tutakuwa tunakupa hela. Kaambia sawa, akamfuata na baba. Walipomfuata baba wakamwelezea, baba akawa anambia ah, huyu sijui nataka nimpeleke nani toto, nishaongea nao sijui vipi vipi, yani maneno kibao. Waliponifuata mimi nikamwambia ah, baba, mimi sina mpango wa kwenda toto, eh, mimi niache hapa hapa hapa, kwa vile hao wananipa hela, eh, mimi najua maisha yangu yatakuwa naenda freshi we niache hapa hapa ah amna bwana kule ndo utatoka haraka sijui nani nikamwambia ah mimi niache hapa hapa kweli nilimgomea kumpeleka huko kashanipeleka mpaka kototo kufanya mazoezi mimi nikamgomea lakini sijasaini nikarudi nikabaki na timu yangu ya jeshi kweli ile timu ya jeshi ilikuwa inanizangatia chochote ninachotaka mimi wananipa nika ikafikia kipindi tena mpaka Nikamwambia bwana, mimi nataka nikakae kwenye chumba changu nipange mimi mwenyewe. Bwana wewe hilo usijali, si tutaongea na mzee wako utatoka. Nikamwambia sawa. Sasa pale swala hilo tena tukulizungumzia tena la chumba. Mimi nikaa nakaa pale pale nyumbani. Nikitoka nyumbani naenda mazoezini. Mazoezini nyumbani. Siku zikawa zinaenda. Sasa kuna mwanajeshi mmoja yeye ana ni mkubwa ni jeshini. Wakati nipo kwenye timu ile ile nilijaribu kumwambia kwa sababu kuna kuaga na nafasi za jeshi zinatoka. Nilijaribu kumwambia bwana, mimi nataka niingie jeshini, kama vipi, naomba unifanyie mambo na mimi niingie. Ah, usijali mdogo wangu Rajabu, kwani babako ukimwambia vipi? Nikamwambia ah, baba nishamwambia sana, lakini sielewi, naona kama hataki, ndio maana mimi nimekufuata wewe. Kwa hiyo kama itawezekana, mimi naomba unisaidie akani, akaniuliza baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kule, mi vingi nikawa sina. Akaniambia, kwa hiyo tutafanyaje? Nikamwambia mimi nakusikiliza, yeye ndo maana nimekufuata. Basi wewe usijali, huwezi amini, yule jamaa alifanya kila kitu ya. Yani ilikuwa makaratasi ya kila kitu ya. Mimi nishapata na nishapewa, inatakiwa mwezi wa, mwezi wa saba mwaka huu mwezi wa saba mwaka huu. Ule ulikuwa mwaka kama elfu mbili na nane na tisa, elfu mbili na tisa mwezi wa saba utaongozana na wenzako mwende makaratasi, mwende jeshini. Makaratasi yako haya hapa, yatunze. Haya ndo ambayo yatakulinda huko. Kaambia haina shida kaka. Kipindi hicho mi bado nipo pale pale nyumbani, lakini na biashara yangu ni mpira eh, hela yangu napata kwenye mpira. Basi mazingira tena ya kula mimi nyumbani, mazingira ya kula nyumbani mimi nika nimejitoa kabisa, kwa sababu hela napata siwezi nikaenda tena kutia shida nyumbani pale kugombana na yule mama. Basi mi baada ya kukaa pale, kwa vile baba alitaka mimi nikakae nyumbani, mimi nikaa kweli nikakubali nika nikaenda kukaa nyumbani, lakini masuala yangu mengine nafanya huko huko juu kwa juu, kula sijui mimi nguo nataka sijui nini, mimi nafanya huko huko mimi mwenyewe, kwa sababu hela kule walikuwa wananipa na nikienda kuwalalamikia tu hela wananipa. Basi baada ya yule mzee mimi kunifanyia yale makala kunitengenezea yale makaratasi ili mimi niende kule jeshini. Nikachukua yale makaratasi yangu nikaweka ndani. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa tatu. Vitu vangu vilikuwa vishakamilika. Mwezi wa saba natakiwa niende jeshini nikajiunge na jeshi. Sawa, mimi nikakaa navyo vile vyeti vangu nasikilizia mwezi wa saba niende jeshini. Hapo nina wenzangu nao kibao, watoto wa mule mule wanajeshi nao wapo kwenye mkumbo huo. Ah, sawa sawa, tunaenda wote bwana, tunaenda wote. Unajua zile tumekaa pale, kila mtu na shughuli zake, tunausubiria huo mwezi wa saba. Sasa mimi nikapata kazi niende Msoma hiyo hiyo ya mpira. Rafiki yangu mmoja ndo alikuja, bwana, kuna timu Msoma, mimi nimepigiwa simu kama vipi, twende tutajua huko huko. Nikamwambia sawa, kama wamekupigia simu wewe, twenzetu. Kweli si tukaenda mpaka Msoma. Tulivyofika Msoma pale, tumekutana na wale viongozi wa ile timu, wale walikuwepo na mashindano. Kumbe sio kusajiliwa kwenye timu, wale walikuwa na mashindano yao, unatakiwa ucheze pale, mnapatana bwana moja mbili, kila mechi itakuwa hivi ndo maisha yetu yalivyokuwa yanaenda. Tukapatana tuka pale tukakaa pale Msoma mwezi mmoja mpaka ile ligi. Bahati nzuri sisi timu yetu ilifanikiwa kufika mpaka fainali. Baada ya ule mwezi kuisha, mimi nilirudi nyumbani. Nyumbani nilivyorudi sasa, nimerudi nilikuwa kama na mfukoni, kama nilikuwa na laki laki nne kama na elfu ishirini na tano maana nilikuwa na, na laki nne na hamsini tukatumia nauli nauli kila kila mtu pale, Mimi nilitumia kama elfu ishirini na tano mpaka nafika Mwanza, nimebaki na laki nne na ishirini na tano. Hmm. Nilivyofika nyumbani siku ya kwanza baba akuwepo, siku ya pili akarudi, akaniambia vipi, mbona uonekani? Nikamwambia da, nilienda Msoma, kulikuwa na mechi. Ah, basi ukienda huko huo unatuaga. Kaambia poa, haina shida. Kweli nilivyorudi pale huo mwezi wa mwezi wa tano mwezi wa sita uishe mwezi wa saba, sisi twende depo. mm. Nilivyorudi kitu changu cha kwanza kilikuwa kwenda kuangalia yale makaratasi yangu yapo, maana hakuna kitu kingine nilichokuwa nakifikiria. Sawa, nilikuwa nafanya mambo mengine, lakini mawazo yangu yote yalikuwa ikifika mwezi wa saba mi naenda depo mm. na ndo kitu ambacho nilikiweka kwenye akili yangu, lakini nilivyofika nyumbani kufungua kabati yangu tulokuwa tunaweka makaratasi, madaftari, mavitabu. Yaani yaani huwezi amini, yaani ile bahasha yangu nilificha sehemu yani ambayo wewe ukija huwezi ukaiona. Lakini yule mama aliingia hiyo siku mule ndani kwa nia ya kufanya usafi, kitu ambacho akijai kutokea hata siku moja. Hawezi akaingia ndani akafanya usafi wakati mimi nipo na yule mdogo wangu yupo. Basi nilivyofungua ile kabati natafuta makala nimetoa makala afadhali basi nisingeyakuta makaratasi yote. Lakini baadhi ya makaratasi ya mdogo wangu yalikuwepo. Ila ile basha yangu nimeitafuta, yaani nilitafuta, sijui ilikuwaje. Kwa vile mule ndani tunakaa mimi na na mdogo wangu ikabidi nimuulize yule mdogo wangu, bwana kuna ile bahasha yangu nilokuambia mambo yangu ya depo. Ah, eh blaza. Umeiona? Ah, mimi sijaiona. Afu mimi si unajua mtu wa kutoka asubuhi kurudi usiku, kwa hiyo siwezi nikafungua kabati. Nikamwambia, ah, sasa imeenda wapi? Ah, mimi sijaiona, angalia vizuri blaza. Nikamwambia basi poa. Nikamfuata mdogo wangu wa kike Mwasiti, nikamuuliza Mwasiti, ndani kwetu uliingia? maana mimi kuna basha yangu nilikuwa na barua zangu fulani nilizike sioni. Ah, mimi sijaingia kaka. Nikamfuata sasa mdogo wangu mwingine Warda, huyo na huyo mama wangu wa kambo, yaani yule ni mama yake mkubwa, mtoto wa mdogo wake alifariki, kwa hiyo akaja kuanza maisha kwa mama yake mkubwa Mwanza. Huyo ndo nilikuwepo naenda naye sawa yani katika ile familia yetu. Kwa hiyo baada ya kumuuliza yule akasema, da kweli kaka, mimi nilimuona, mimi sijaiona, ila nilimuona mama anafanya usafi na ndani kwenu. Mimi mwenyewe nilishangaa na kaka Hamisi alikuwepo hayupo, afu alivyotoa ile makaratasi niliyaona pale, nilimuona kama anachoma moto. Sasa isije ikawa yale kaachoma moto. Ah, sasa mimi alivyoniambia vile, kwa vile yule mama kwa jinsi nilivyokuwa naishi naye nikajua moja kwa moja yale makaratasi kayachoma moto. Ikabidi mimi nimfuate yule mama nimuulize, bwana mama, eh, kuna makaratasi yangu niliandaa huko mwezi wa saba, mimi kuna sehemu inabidi niyapeleke, siyaoni. Alivyonijibu yeye, aliniambia mimi naingiaga ndani kwenu, tangulini mimi nikaingia ndani kwenu. Wakati yule mdogo wangu aliniambia aliingia mule ndani na akafanya usafi. Na yule mdogo wangu hawezi akanificha kitu. yani huyo ndo nilikuwa naenda naye sawa katika wadogo zangu wote. Hawezi akanificha kitu na ndo huyo alikuwa ananiwekea mimi ananiibia chakula, ananiwekea ufunguni. Nikija nile. Kwa hiyo mimi alivyoniambia mama kayatoa kaenda na akachoma moto nikajua kabisa yani yale ni makaratasi yale yale. Na pale jeshini kuna tabia moja na maana yani wale watoto wa jeshi wote ambao yani wamefanyiwa mipango waende depo. Yani basi hizo stori hata kama wewe utaficha vipi, lazima zitajulikana. Kwa hiyo mimi nina imani kubwa kwamba yeye alijua kupitia watu eh, kwamba na mwanao naye atakuwepo katika msafara huo wa kwenda depo. Ah, basi mi baada ya kukaa kumuuliza kunijibu hivyo, nikaona tena pale safari amna hiyo siku siwezi kuisahau. Unaliona ili hapa goti langu ili, unaliona hiki kigoda hiki hapa kigoda, alichukua kigoda kile cha kukalia, katika kukirusha ndo akapiga hapa mpaka leo hivi, na alishaniambia si unategemea mpira, tutaona kama utacheza na kweli mpaka sasa hivi mpira sichezi, na nikikutajia watu ambao nilicheza nao mpira mm. wewe unakataa. Sasa hivi wapo wanacheza mpira mm. na wengine wameacha. Saidi Ndemla mm. Mohamed Ibrahimu mm. Devi Mwasa yani kuna watu wengi sana blaza, ninavyokuambia, yani mimi nikikutana nao viwanjani yani kuna mmoja alitoa machozi, kama unamjua tayari huyo alikuwa anachezea Yanga misimu mitatu iliyopita sasa hivi achezi kabisa mpira siku ambayo aliniona Chamazi pale mwaka mwaka juzi alilia kwa sababu nilikuwa naye Mwanza na aliamini kabisa hakuna mtu ambaye yani aliamini kwamba hata yeye mwenyewe yani, mimi ndo angenikuta kwenye industry ya mpira yani mimi kabla yeye ningekuwa mimi alilia baada ya kumsimulia au kukuona tu? Baada kuniona tu mm. ananijua vizuri mm. baada ya kuniona akaniuliza, mimi nikamwambia sasa hivi sishughuliki na masuala ya mpira eh. Akasema sio kweli, akalia pale Nikamwambia ndo hivyo blaza, na ndo alikuwa blaza wangu mkubwa eh, hapo e, Mwanza. Yaani, yaani hata katika ile matatizo yangu nyumbani, yeye ndo aliniambia bwana, njoo tukakae kwetu sisi e, kama hapo kwenu au elewani nao. Mm. Basi kuna watu wengi sana, kwa hiyo ile safari yangu ya depo pale mimi ndo ilipoishia. Sasa hicho kiti kilifikaje kwenye goti? katika, ku, katika kumuulizia wakati namuulizia vitu vangu jinsi vilivyopotea mm. yeye alikuwa kakaa chini mm. alivyokaa chini alikuwa kakalia kigoda mm. nilivyokuwa namuuliza alikuwa anijibu mm. kwa hiyo mimi asira zangu eh. ili yani yani nilim, nilim, yani nilimpiga wewe ulikuwa ukija kumwangalia hivi usoni yani unasema eh, huyu kweli kapigwa mm. na kwa walipo, nilipomaliza ni kumpiga pale mm. mimi naondoka mm. nilivyoondoka ndo kanyanyua kile kigoda. Baada ya kunyanyua kigoda, kuna mama mmoja wa shangazi yangu akaniita, wewe Rajabu eh, anakuja. Alivyokuja sasa, ndo mimi namwangalia hivi, namuona kanyanyua kigoda. Kwa hiyo alivyokirusha kile kigoda kikaja kupiga hapa kwenye goti mm. kilivyopiga hapa kwenye goti mimi nikadondoka chini, nilivyonyanyuka nikakimbia moja kwa moja nikaenda jeshini, maana tukigombana tu mimi lazima kwanza nikimbilie jeshini kule ofisini kwa mzee. Hmm. Nikaenda kule nikawaelezea, hapo sisikii maumivu hmm. Nikawaelezea pale nika, lakini nachechemea hmm. eh, Yani mguu haukanyagi vizuri, lakini maumivu siyasikii mm. Vipi, mbona mbona hivyo? Nikaanza kuwaelezea bwana, moja mbili tatu namwambia yule mama, yule mama kulikuwepo na makaratasi yangu nime, yani kwa kifupi, wale walikuwa mimi nikienda kule juu wanajua kabisa mimi nishagombana na mama yangu. Na kweli hiyo siku sasa ndo niligombana naye, kwa sababu ulikuwa ukimwangalia ni usoni unasema kweli huyu kapigwa. Na mimi nilivyoenda kule wale wana, yani katika wanajeshi wote kambi nzima ukienda kule yani, ukistu, yani uki, ukisema tu kesi yangu mimi hawakuelewi, kwa sababu sivyo kabisa we jinsi utakavyoenda kusimulia sio mkorofi mm. sina sijui masuala ya uuni mm. Eh, sigara nilikuwa situmii yani situmi, pombe situmii kwa hiyo yani ukienda kule ukiwaambia eti bwana Rajabu sijui kagombana na mama yake kisa nini hawakuelewi mm. na wale wenyewe walikuwa washamjua kabisa yule mamangu ana roho mbaya mm. mm. basi kaendaenda baada ya kunipiga hapa mwaka unaokuja yani maumivu yalikuwepo nayasikia mm. lakini nasikia kwa mbali sasa kila nikienda kucheza mpira naona mguu nauma mm. ikabidi nimwambie mzee bwana mzee mi mguu naniuma afu mguu siku ambayo niligombana na mama siku zile ndo alinipiga na kigoda kwa hiyo mguu unauma kwa hiyo tunafanyaje mi nataka niende hospitali kweli akanichukua akanipeleka mpaka hospitali bugando mara ya kwanza nakumbuka nimeenda pale sasa mguu ushavimba kwa hiyo walitumbukiza sindano humu, kuna maji waliyatoa. Nikarudi, tukarudi nyumbani. Walipotoa yale maji tu wamenipa na dawa pale, tukarudi nyumbani. Niliporudi pale nyumbani sikushughulika nao tena huu mguu. Na yule mama sasa, baada ya kipigo kile, mimi nikachukuliwa na mwanajeshi huyo ambaye alinifanyia mipango ya kuni, ya veti. Mimi nikapata veti na living ili niende depo. Akasema njoka kae nyumbani kwangu mdogo wangu nikawa naenda, ku, nikawa naenda kukaa nyumbani kwake mm. Baba sasa hapo akawa ana nguvu tena mm. ya kunichukua mimi, kwa sababu mimi nishachukuliwa na mkubwa wake. Basi mimi maisha yangu yakawa kule, nikawa sichezi tena mpira, mguu naniuma mm. kwa hiyo mambo yote mimi namtegemea yule blaz Na kwenda depo uwezi mguu na nauma. Depo tena siwezi nikaenda kwa sababu hata makaratasi yangu ambayo ilibidi yani yanipeleke kule kule, uwezi ukaenda hivi hivi, lazima uwe na vielelezo si vingeweza kupatikana vingine, so kwa kipindi kile, kwa sababu ishu hiyo inatokea mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba mi natakiwa niende depo. Kwa hiyo hapo nilikuwepo na mwezi mmoja hivi. Mwezi mmoja unaweza ukaingia wizara gani, sijui ukachukua kitu gani, sijui ni na nini, uambiwe umepotea. Process hapo, yani nilitegemea kwanza ilikuwa kubwa, afu mi pale na ule, yani mchakato ule ulivyotokea, mi hata akili yangu wenyewe yani nikawa yani haipo yani mimi nafanya tu chochote ambacho najisikia hiki kukifanya basi nimeshiishi pale kwa yule blaza sichezi mpira tena nimekakaa mguu unaniuma kila siku nalalamika mguu unaniuma nikamwambia bwana blaza mimi naomba nisaidie nauli niende kwa mama Dar es Salaam ah baba yako itakuwaje eh, nikamwambia mimi baba nitaenda tu kuongea naye basi sawa wewe nenda kaongea naye afu tutaangalia, mi nauli nitakupa uende kwa mama yako. Nikamwambia sawa, haina shida. Mimi sijaenda kuongea na baba la nini, lakini nilipoenda kule nikamwambia yule blaza kwamba bwana, nimeongea na baba kanikubalia, mi nataka kwanza nikamsalimie mama Dar es Salaam. Basi sawa, nisikilizie mwezi huu ukiisha, mi nikipata hela nakupa hela, uende ukamwangalie mama yako, si utarudi? Nikamwambia eh, mimi nitarudi. Sawa. Sasa nimekaa pale kama ilikuwa bado kama siku kadhaa tu, yani mwisho wa mwezi ufike, na wale hela hao waga inatoka mapema. Kwa hiyo katika hizo siku ambazo nasikilizia apate hela zikatimia, lakini katika kutimia, bahati nzuri kule walikuwa wanatumia usafiri, kuna ndege yao jeshini kila Alhamisi inatoka kule. Kwa hiyo wewe kama ni mtoto wa familia ya, ya mwanajeshi wote mnakuwa na vitambulisho. Kwa hiyo vile vitambulisho ndo vinapandisha kwenye ile ndege. Kwa hiyo nami jina langu likaandikwa, ilikuwa kama Jumanne, jina langu nami likaandikwa. Ina maana nivumilie Jumanne, Jumatano, Alhamisi nami niondoke na msafara ule. Ilipofika juma Jumatano mimi ikabidi niende nyumbani. Kuna baadhi ya vitu vangu ilibidi nivichukue niondoke navyo. Nilipofika ilikuwa kama saa moja, saa kumi na moja jioni. Kuna njia ambayo nilikuwa natoka kwa yule blaza niende kambini nyamanolo Hiyo sehemu ilikuwa na makaburi. Nimetoka kule mdogo mdogo kweli nakuja nakuja nakuja nilipofika pale makaburini nikamkuta yule mama mm. amelala pale makabrini na chupa lake la maji safi mm. ah, mimi nikamwangalia vizuri, huyu sio mama mm. kajifunika lakini zile nguo zake ni nguo zile zile ambazo mi nazijua ikabidi mimi niende nikamfunua kumfunua yeye mm.